大家好，我是欧。终于上到了，接下来开箱了。这个箱子非常大，我们先来拆它。哎，open，里面有一个，就是 n S 的盒子，这个是送的那个 N S 的玻璃纸。那这就是我们今天的重头戏，N S 主机在这里。 嗯，就来 open 吧，怎么看？我连开个箱子都做不到，我的人生很困难。我有障碍。打开，打开。哦，那打开我们看到内容是这样子，它的内装长这样子，非常的漂亮。N S 的主机一幕啊，非常小一台，后面还有他们的任天堂的 mark。N S 的手把，好漂亮。 天线，天线，转接头，这是什么东西啊？这个是扩接器吗？好，不知道，之后会用到。嗯，没有错，手把，你可以把你的 N V S 手把，然后插进去用这样子，非常酷的一个手把，像这样子的，主机充电架，噔噔，上面一样有任天堂的 mark，里，非常不错，那质感非常好。 好像东西就这样子。三儿大传说，噔噔。还有，待会我就要玩这一片。这个岐山豆腐站在日本非常我很多日本朋友都有玩。这是二代哦，很好玩哦，大家一起来玩吧。好啦，今天的开箱文就到这里啦。如果喜欢我的影片，然话，请帮我个赞，那帮我也订阅一下我的 YouTube 频道吧。我们下次再见，拜拜。